大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享啊！我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百三十八讲，神要对你说什么？ 你有尊荣吗？看守无花果树的，必吃树上的果子，敬奉主人的，必得尊荣。看守无花果树的，必吃树上的果子，敬奉主人的，必得尊荣。那一份？ 耕耘一份收获，这是大家都懂的。世上没有所谓的不劳而获的道理，所以我们都需要有这样的一个努力、勤劳、认真、忠诚，或加上你的热心，那你才会有所的这个收获。 然后也得到别人对你的一个赏识和肯定，这样的例子在很多的成功人的身上，其实我们都看得到，他们都是加把劲，他们都与其他人不同，他们付出更多的时间代价当中，也当然是流泪痛苦的机会也是非常的多。 这都是他们是表明他们的一个认真，他们的一个付出，所以得到他们应该得做的。所以在这个经文里面呢，它其实就是要告诉我们的是一个呃一份耕耘一份收获哦，没有不劳而获的事。当然你会遇到一些人，他是可能是比别人。 比较幸运一点哦，走的冤枉路啦，付出的可能少了一点。当然也有一些人，也就是所谓的不劳而获的人。但是呢，假如走长远哦，我们会发觉到这些不劳而获，他们所得到的，都因为他没有真正的去努力守住，所以结果也是失去的。 那一些人，他可能开始没有付出太多的代价，但是还是有收获的啊。最终呢，啊，面对各方面的经，呃，这个呃竞争啊，这个压力的底下，结果呢，很多时候也不能守住的。所以最终我们要说的就是呢，你需要认认真真的对待，所以你才可以持守下去。 所以这个经文告诉我们，你是看守胡花果树的，你必吃树上的果子，啊，金凤主人的必得尊荣。所以它就是一个等于，你作为一个看守者，那什么是看守胡花果树？当然，你看守胡花果树，你当然就是说你会在当中呢有所的这个投入时间、付出的代价，啊，好好的去照顾它。 啊，你在当中你要去施肥啊，啊，你要在当中啊注意有没有生虫，你要在当中做修剪等等等等工作，然后你还要有耐心，慢慢等，慢慢等。无花果树没有这么快啊结果子的啊，据说要经过的五年，所以花出几年的时间，就是在重复做这些的事情，你真的是要认认真真的去看待付出等等。 最终你就会看到果子。那当你是一个看守者，然后你每天都来看它，你一直注意着它，所以无花果树它长出果子来，请问谁先看到？当然是你先看到了。当它果子这么的丰满的时候，那你要试试看它好吃不好吃，谁先吃？当然也是你先吃。所以你先看到，你先赏赐。 所以你先品尝的这个呃果子，还是有一点所谓的哈近水楼台先得月了啊，有一点这样的意思。所以你先品尝，所以你的付出，你结果就有所的收成，你的这个代价，所以你就有所的结果。所以他以这样的一个比喻来讲什么？来讲一个敬奉主的人，你也必得到尊荣；敬奉主的人，你必得到。 尊荣，那敬奉这两个字呢？我们可以说，你把它拆开，就是敬畏跟侍奉了。哦啊，也就是说，你在当中呢，你有敬畏上帝啊，然后你有侍奉上帝，你就必得到这个尊荣了。那这个对我们来说呢，我们就是要注意啦。那因为今天很多人口口声声都说，哎呀，我是爱上帝的人，我是爱上帝，看起来你也是很敬畏上帝。 因为你口上心和啊，唱诗赞美主啊，聚会等等，你什么都做得到啊，所以看起来你也真的是好像是有敬畏，但是你有敬畏没有侍奉，哎，这个就是问题所在。你怎么可能会说有敬畏而没有感恩的心来侍奉上帝呢？那另外一种人呢，他就相反，哎，他有侍奉侍奉侍奉。 他非常的热心侍奉，但是非常的热心侍奉，你发觉到奇怪，为什么他敬畏上帝的心好像没有啊？他品格修养好像又出问题了，所以他侍奉到底是为什么而侍奉？那也是很奇怪。所以敬奉就是敬畏跟侍奉两者都需要同时的在你整个的生命里面。那圣经强调的是什么呢？但是假如你是一个敬奉主的人。 那你必然得到尊荣，这是一个等号。你有敬奉，你就得到尊荣。那今天许许多多的人，他们是在各方面在追求的，当额呢，到了一个地步，他们都是想着什么？想这是说，在物质以外得到别人的尊重，得到当有的荣耀啊。所以物质之外，他们是想。 得到的就是超过物质的，就是尊荣。但是我们发觉到呢，实际上在我们的周围，好像是有好些人都有一些的尊荣，但是很多时候给予的尊荣，只不过是一个表面上的一个尊荣。但是很多时候在背后都给人家去批评论断着他们，因为没有真正的属灵生命的素质，只不过是表面上的面子给予。 可是你敬奉主的人，上帝亲自啊封给你，上帝亲自给予你一个尊荣。所以今天我们在教会里面有一个很重要的事情，那就是我们要有一个认知，就是教会不是在当中呢啊人数多少啊来啊夸耀自己，教会不是施工多少啊多多元化。 或教会不是说我多么热闹啊，等等等等，最为重要的就是有没有敬奉主的信徒，有没有真正得到主自己加封为尊荣的人？希望你是其中一位敬奉主的人，得到神家给你的尊荣。我们一起祷告，天父上帝啊！ 祈求主你帮助着我们，让我们每一个基督徒，我们的生命所要追求的是敬畏和侍奉主你，呃，就在主你里面得到你的肯定、认可，你就赐给我们尊荣。所以祈求主帮助着我们，我们所要追求的不是人数的多寡，不是施工的多大，也不是我们。 有多热闹的教会，呃，最为重要的就是我们有多敬奉主，我们是否是一个得主你喜悦的尊荣的人？我们如此祈求祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，为马太牧牧场来祷告。如果还没有订阅， 请尽快订阅，请转发和爱心支持，写几个字在马太牧场来给予鼓励。大家祝你一起的分享。